देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय फेनी की चपेट में दस हजार गाँव ग्यारह लाख लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर स्कूल कॉलेजों की घोषित की गई छुट्टी चक्रवाती तूफान फैनी शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे ओडिशा के पूरी तटीय इलाकों में पहुंच गया है खतरनाक चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने सभी तैयारियां कर ली हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैनी की चपेट में दस हजार गाँव और बावन शहरों के आने की आशंका है गृह मंत्रालय ने बताया कि लगभग 11 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है साथ ही समुद्री तटों से दूर रहने की हिदायत दी गई है वहीं सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई है समुद्री किनारों से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है तूफान से लड़ने की तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी नज़र बनाए रखी है तेज़ हवाओं के कारण कई पेड़ गिर गए हैं वहीं श्रीकाकुलम में तूफान के कहर से 20 मकान ढह गए हैं और कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त